believe to that. saat yang terakhir ini dimenangkan oleh sudut biru saudara Hadi Prasetyo dari SMP 1 Sorjo biru saudara Muhammad Rafi Malwana dari SMP Negeri 1 Sorjo Pasing. Dari Ayo sinian, Mbakku. Yuk. Yuk. Oke, Pak boleh kalah.